Euskal Estatu baten aurkako iritzi iritzietan edo hiru hiru hiru multzo edo hiru argudio hiru hildo nagusi e, bereiz hitzak egu eta behin e, garrantzitsuena edo izango litzateke posizio nazionaletik eh, abiatzen den hau da kontra dauden gehienak, Espainiarrak edo Frantziarrak sentitzen direlako e, garatzen dute beraien, beraien eh, iritzia. Baina ez dute inbeste eksplizitua egiten jarrera nazionalista hori, ez nazionalismo banala deitzen diogunari jarraik, ez, eh, normaltasunari loturik dagoen ideia bat denez, ez dute inbeste garatu behar. Eta beraz, beste hiru ideia gertatzen dira garrantzitsuak Euskal Estatu baten aurkako eh, argudioak garatzerakoan. Lehenik eta behin, eh, ideia hori, proiektu hori egon kortasunarekin, arazoekin lotzea, batez ere bi mailatan ekonomiari dagokionez, e, ekonomikoarekin eta legei dagokionez. Ez da posible, esango dute, Euskal Estatu bat garatza legeik ez dutelako posible egiten. Eta beste argudio e, garrantzitsu edo multzo garrantzitsu bat da gaur egungo marko autonomikoaren eta egoeraren orokorrean valorazio balorazio posible positiboa. Eta batez ere esango dute ondoa ba gaude, zertarako, zertarako eh, aldatu, aldatuko dugu, ez. Hoiekin batera beste beste gai batzuk ere garrantzitsuagoak dira, baina garrantzitsuak dira, baina bigarren bigarren maila batean. Euskara aipatzen da mesfirantzaz, baina ez ez ez garrantzia handi hartuz eta beste besterako gai batzuk, baina hoiek izango lirateke garrantzitsuenak.